So, maganda-ganda-ganda, magandang araw po sa inyong lahat at magandang gabi sa kabila ng mundo dahil hati po ang araw at gabi natin. Sa kabila ay maggagabi na o gabi na o dito naman sa atin ay maggagabi pa lang o umaga na. Hindi po ba? So, ngayong gabi ito, may mga panibago na naman tayo. Ano? Tanong na nakakatawa, nakakatawa ang sagot. Diba? Mga tanong na in, naglalaro sa isipan natin. Pag ito ay isang berde usapan, green-minded, hindi po ba? So, mag-enjoy po tayo lahat sa ating mga kaibigan. Nagbabalik po ulit sila at gustong-gusto naman po nila na may mga ganitong question-question. Kasi po, iba po yung tumatakbo sa isip nila, hindi po ba? So, enjoy po natin ang kanilang mga video. Ito ng aking mga kaibigan. Hello, hello, hello. Shout out ng bonggang-bongga sa iyo, Miss Cathy's channel. Thank you so much at ako'y niyaya mo dito sa mga katanungan ito. At syempre, hindi ko naman to tatanggihan na napakasimpleng sagot ah, napakasimpleng tanong at napakasimpleng sagot. Huwag na nating pahirapan. Ang tanong, napaka-short lang pero napadaldal na naman ako at talaga namang napadaldal talaga ako. Napakadaldal ko talaga. Um, ang tanong, matigas o malambot? Siyempre, Depende yan sa ating tanong. Depende sa pinag-uusapan. Pero alam naman po natin kung anong tanong natin ngayon, kundi ang matigas <laughs> o malambot. <laughs> alam na natin yan, syempre. Ah, gusto ko yung matigas. Matigas na matigas, syempre, ba diba? Ayan po, ito na naman po ang inyong DR Ate Isay. Sa mga hindi pa po nakapagkakilala sa akin, Ate Isay po. Dear Ate Isay, salamat ng bonggang-bongga. Bye! <laughs> ko matigas kasi hindi ka na mahirapan pamag patigas ayaw ko sa malambot kasi yung daming pang gagawin para lang tumigas siya eh maigi na yung matigas magdadive na agad yun at Hello everyone, this is Vienna. Uh, nilo din sa may-ari ng channel na to, na si Katis Channel. Um, sasagutin ko lang yung tanong mo sa akin kung ano pipiliin ko, matigas ba o malambot. Ang pipiliin ko is matigas. Alam niyo ba kung bakit matigas? Matigas kasi pag matigas, masarap. Sarap kaya. Sarap. Sarap kaya pag matigas. Sikat, ano na naman yung tanong na yan? Hmm, papapaisip ka talaga sa mga tanong mo. Hmm, tingin ko, ano ba yung mas masarap? <laughs> I think ano, mas mabuti yung matigas. Okay. Wala lang. Mas gusto ko lang yung matigas. hmm. Matigas. Yun nga, sabi nga ni ano, sweet honey, um, hindi mo na kailangan ng ceremonias, di ba? Yung matigas, di ba? So, yeah, matigas iba pa rin kasi. Hmm, maluwag or masikip doon ako sa ano sa masikip kasi yung masikip kasi pinaghihirapan mo tapos pag maluwag parang walang ano eh walang trail, walang challenge pag masikip kasi pepersahin mo pa tapos hirap pasukin di kagaya pa maluwag pag pinasok mo tuloy-tuloy dire-diretso Hello everyone, ako po pala si Len Rotana, yung Dr. Mark. And kung ako po ay papipiliin, pipiliin ko po ay masikip. Bakit? Masarap kasi sa feeling ng masikip. Ramdam mo yung uh, higpit at kapit. Kung saan unti-unting napupunit. <clears throat> so ayan, siyempre, kung tatanungin mo ko, ang gusto ko maluwag tsaka masigip Siguro mas masarap talaga dun sa masigip Kasi para uh, mahirapan kang makapasok at hindi ka basta-basta makakapasok. Diba? Kasi kung maluwag, baka pati ulo mo, yung sarili mo ay makapasok agad. Yun lang. Napakasimpleng sagot, di ba? Ayan, para yan sa mga nagtatanong kung anong gusto mo, maluwag, tsaka masikip. Siyempre, doon tayo sa masikip. Ganun lang, okay. Team Katanga nga pala, shoutout, big big shoutout sa Team Katanga. Lakas, ang lakas nyo. It's me again, Music uh, ah, Ano ba yan? Ano ba yung katanungan? Masikip or maluwag? Sa akin ha, ah, sa reaction ko lang, sa, mga, sa experience ko na rin, mas gusto ko yung maluwag. Alam mo kung bakit. Alam mo kasi, ang masigit muna, alam mo kasi yung masigit. Kaya, kaya ayaw ko ng masigit. Kasi parang tinitigay. Eh. Pag ginagan ng ulo mo, so, pag ginagan ng ulo mo, ah, diba, mabilis ka. Ayun, mabilis ka labasan. Pero pag maluwag, ay, ganun, ganun, ganun, makaya mo kontrolin. So, yun. Hello everyone, ako nga pala si Nono Universal Vlog. Kung ako papipiliin ng masikip o maluwag, ang pipiliin ko po ay masikip kasi nga po pag masikip, uh, ramdam na ramdam po natin yung kapit at yung init. Lalo-lalo na po kung sa pag-uusapan ay pagmamahal, mas maganda po yung masikip ang kapit. ganyan. Vlog o matambok? Ay, syempre, kung may choice, doon tayo sa matambok. <laughs> kung may choice. Pero dahil wala tayong choice, sige. Pero kung unang yan, doon tayo sa matambok kasi malambot, di ba? Hmm, masasarap pa yung tulog. O, di ba, di ba? Sige, from the Mommy Channel. Oh. Ah, char, joke lang. Yung kata channel pipiliin ko is matambok. Kasi pag matambok yung pet mo, parang yummy. Yuck. <laughs> yan. Ano, yung pet ko, hindi naman siya masyadong matambok tambo. Sakto lang. Pangin ko talaga para lumaki. Nalabuang na magbina. Yan, yan kapisyal yung sagot sa tanong mo. Matambok yung pipiliin ko. Please don't forget. Hello, Kapisyano! Musta ka dyan, Kathy? And, uh, Nakita nyo naman, di na ako nakapag-shave at di na ako nakapagpagupit because of the lockdown. Anyway, let's go to the point. Ang point ni Cathy ay ano daw ang mas gusto ko kung matambok ba o flat. Siyempre, ang gusto ko ay yung matambok. Yes, masarap yun. Oo, kitang wala ang ebidensya. Yes, matambok is the name of the game. At syempre dahil sa bigot at balbas ito, ay mag enjoy siya. Kaya mas gusto ko matambok. Okay? Ayos ba? Again, this is Arnie Barney Channel. Arnie Barney TV at your service. Shout out to you, Cha Cathy's Channel. And this is me, Shine Life Love. Ay, ang hirap hindian itong babaeng to. Isang kaibigan. So, ang tanong niya is, flat ba o ano yun? Tambok? Yun ba yung tanong mo? Pero para sa akin, mas gusto kong may malaman. Kasi nga pag may malaman, is mas mas maganda, mas ma-okay hawakan. Ganun ba yun? Tambak ba? Or tambok? Gusto ko tambok. Oo. Kasi kapag tambok, kung it pertains to a uh, person, o di ba mas ma-okay kapag may mahawak-hawakan na taba-taba kaysa flat na flat-flat. So, yun lang naman sis yung sagot ko. Kaya okay na yun, pasensya mo na. Yun na yung sagot ko eh, okay? So, again, this is me, SL Visha, my vlog. Sumasagot sa tanong ni Cathy's Chat.